y el río está tan sucio que el hombre tiene frío, él llora como tú. Hay una historia sobre el canal que pasa por nuestra casa, cerca de nuestra casa, de un niño llamado Miguel Ángel. Ähm, es gibt eine Geschichte, die passiert ist ähm, in der Nähe von äh, dort, wo wir wohnen y ähm, es ging um ein Kind, das hieß Juan Miguel. Miguel Ángel. <laughs> Este niño, este, un día jugaba normalmente con su pelota. Su pelota un día que se cayó al río y este trató de ir por ella, pero al, al, querer agarrarla, él cayó y accidentalmente bebió de esa agua. duro, siete días hospita hospitalizado y murió envenenado, envenenado por arsénico. Also das Kind spielte am Fluss mit einem Ball, dann ist der Ball in den Fluss gerollt und das Kind hat versucht, den ähm, Ball wiederzuholen. Dabei ähm, hat es von dem Fluss ein bisschen Wasser verschluckt und äh, getrunken und äh, musste dann ins Krankenhaus, blieb dort sieben Tage im Koma und ähm, verstarb weil es ähm, eine Vergiftung hatte durch Arsen. Este arsénico es una de las mil sustancias que arrojan cada día las fábricas que se encuentran alrededor de todos los ríos. Y Arsen ist eine der chemischen ähm, oder eine, eins der Gifte, der vielen Gifte, die jeden Tag von den Fabriken, von den vielen Fabriken, die um den Fluss angesiedelt sind, in den Fluss abgelassen werden. Y el gobierno no hace nada para evitarlo. Und die Regierung tut nichts damit, äh, äh, um dies zu verhindern. Ich bin Karin Gabbert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir unterstützen schon seit Jahren ein, äh, einen Projektpartner in Mexiko sowie in vielen Ländern der Welt mit unserer Auslandsarbeit. Und dieser äh, Projektpartner von uns im DEC hat hier zwei äh, Vertreter geschickt, das sind Maria und Javier. Und die beiden äh, unterstützen seit langer Zeit die Ökobande. Und äh, das macht die Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht so oft, Jugendliche aus äh, irgendwo weit her einzuladen. Wir laden oft Leute ein, eher Akademiker, so, äh, Aktivisten von sozialen Bewegungen oder Politiker. Aber so junge Leute <laughs> <laughs> die sich engagieren, haben wir eigentlich hier noch nie gehabt und es war für uns, ist für uns ein Experiment und ich kann jetzt schon sagen, ähm, dass das, ähm, die, die Zeit, seit Sie hier sind, wirklich toll war. Pues buenas noches, yo me llamo Itzel, tengo 14 años y pues les voy a hablar un poco de qué es la pandilla ecologista. Okay. Okay. Schönen guten Abend, mein Name ist Itzel. Ich bin 14 Jahre alt und ich werde euch ein bisschen davon erzählen, was unsere Ökobande macht. Es un grupo de niños y niñas de 8 a 15 años que desde el 2009 tratamos de salvar al medio ambiente y al río que corre por nuestra comunidad. Mhm. Wir sind ähm, Kinder in dem Alter von 9 bis 15 Jahren und seit 2009 versuchen wir die Situation um unseren Fluss, den Rio Santiago, zu verbessern. Estamos conformados por 50 niños que, bueno, pues de las escuelas a las que hemos ido se han formado, pero entre sí, al grupo que pertenecemos nosotros, somos de 10 niños y niños y nosotros tres venimos representando a todos los 50 niños. Wir sind insgesamt 50 Kinder und die sind zusammengekommen aus verschiedenen Schulen und wir haben äh, kleinere Gruppen, ähm, wo wir zu zehnt miteinander arbeiten. Wir sind von einer äh, dieser Gruppen und repräsentieren alle 50 Kinder aus der Organisation. Los tres, cada uno estaba en diferentes grupos, este, pero de esos grupos decidimos juntarnos y hacer para hacernos más, pues más, y eh, decidimos todos llamarlos pandilla ecologista. Mhm. Also wir waren vorher in drei verschiedenen Gruppen, dann sind wir zusammengekommen, um stärker äh, zu werden und haben entschieden, uns ähm, die Öko-Bande zu nennen. Buenas noches, mi nombre es Osvaldo, tengo 14 años, vengo de México y soy parte de la pandilla ecologista. Guten Abend, ich bin Osvaldo, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Mexiko und bin auch Teil der Öko-Bande. Yo les voy a explicar un poco acerca de lo que hacemos. Nosotros tomamos fotos a la contaminación y a los problemas que hay en nuestra comunidad. Fotos Tratando de demandar los problemas que hay en nuestra comunidad, mm, más como la contaminación, la violencia y la pobreza. Mhm. Wir wollen die Probleme, ähm, die es in unserer Gemeinde gibt, äh, sichtbar machen und anklagen, sowie die Armut, die Verschmutzung und die Gewalt. Y pues nosotros estamos conformados desde el, do, desde el 2009 y tratando de que sí se, me, que se mejore nuestra comunidad porque sí, pues sí, está muy, muy contaminada y aparte la gente es muy separada, pues no se reúne así. Seit 2009 versuchen wir die Situation in unserer Gemeinde zu verbessern und äh, wir versuchen, ähm, also die ähm, Menschen sind sehr äh, nicht sie arbeiten nicht zusammen und wir versuchen deswegen die Situation vor allem um die Verschmutzung zu verändern. Nosotros tratamos de demandar la contaminación a través de las fotos o, videos para las empresas que contaminan mucho el río y también a los políticos que gobiernan en nuestro estado o país que no hacen nada por la contaminación que hay en el río o en la comunidad. Mm. Wir klagen äh, die Politiker äh, an, ähm, weil sie nichts für, gegen die Verschmutzung ähm, tun und wir klagen auch die Firmen an, die ähm, schuld an der Verschmutzung sind. Ähm, und das tun wir über die Fotos und Videos, die wir gedreht haben. Hola, me llamo Zaira, tengo 13 años. Hallo, ich bin Zaira. Y vengo del Salto, Jalisco, en México. Hola, ich Zaira, ich 13 Jahre alt und ich komme aus El Salto en Jalisco. Nosotros venimos acá principalmente a mostrarles la comunidad donde vivimos y pues a que que conozcan pues cómo vivimos, este porque allá es un lugar muy triste, muy pobre, que Wir sind äh, hergekommen, um unsere Gemeinde zu repräsentieren und um euch zu zeigen, wie wir leben. Ähm, unser Leben dort ist teilweise ähm, sehr traurig und sehr arm. Nosotros hacemos lo posible para que esto no continúe, pero en realidad no, no es posible que hagamos tanto nosotros solos y por eso estamos invitando a mucha gente que también se una, mucha gente de allá de, del Salto. wir tun unser Möglichstes, dass äh, dies nicht so bleibt und wir laden alle möglichen Leute ein, auch ähm, mit uns mitzumachen. Algo muy triste que siento yo es que de esas 300 fábricas que se encuentran alrededor del lugar donde vivimos, del canal, este, este, varias de esas ni siquiera son de México. Ah, de las fábricas. 300. Okay, was mich sehr traurig macht, ist, dass ähm, von diesen 300 Fabriken, die angesiedelt sind um unseren Fluss, ähm, die meisten oder fast, fast keine aus Mexiko, sondern die meisten aus dem Ausland sind. Mhm. Y, y muchos de estas no tienen ni siquiera planta de tratamiento. Solo el 2% tiene planta de tratamiento. Also nur zwei von ihnen haben Reinigungswerke oder Klärwerke. Ich wusste nicht, dass in Mexiko so viele Menschenrechte verletzt werden und äh, dass so eine junge Leute sich dafür einsetzen. Und ich weiß, ich schätze jetzt viel mehr ein, was wir alles hier haben und dass wir einfach sauberes Wasser haben und diese Umgebung äh, so nicht geschädigt wird. Hallo, hallo. Hallo, ich bin Christopher, ich bin 15 Jahre alt und gehe auch auf die Skalitzer Schule. Ähm, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass sich so kleine Kinder äh, sich dafür einsetzen, dass der Fluss sauber gemacht wird. Und ich hoffe, sie schaffen das. Ich fand es echt krass, also wie das da in Mexiko läuft, also dass es so krass verschmutzt ist. Und ich finde es, äh, so diese Geschichte mit dem Jungen, das finde ich auch echt krass, dass sowas, also dass ein äh, Fluss so krass verschmutzt sein kann, dass wenn ein Kind einen kleinen Tropfen in den Mund bekommt, dass er darf, also dass das Kind davon stirbt. Und ich finde es toll, dass äh, halt diese Bande, dass die so ein krasses Projekt auf die Beine gestellt haben. Und das finde ich echt toll. Und wir haben heute im Workshop, ähm, da haben wir eine Sache gemacht, da haben wir ähm, zehn Sachen zu unserem Ich äh, aufgeschrieben, also zehn Sachen, die über uns sozusagen einfallen und zehn Sachen zu Wasser. Und daraus sollten wir dann Gedicht schreiben. Und ich lese meins, ja, und ich lese meins jetzt mal vor. Geboren, um zu leben. Als groß und stark aufgewachsen bin ich gewaltig. Ich bringe den Tod und das Leben. Schwimme im Lebensraum des Wichtigsten aller Dinge. Als blaues Leben bin ich sportlich. Ich fließe selbstbewusst mein Leben lang. Hilfsbereit gebe ich dem Lebewesen einen Teil von mir. Und schlau wie ich bin, gehe ich meinen eigenen Weg. Doch verbinde ich mich mit anderen meiner Art. Ich fließe klar und habe Spaß. Doch kann ich auch Schaden anrichten. Doch perfekt wäre er auch ohne Pflichten. Deswegen bin ich geboren, um zu leben. Mega Einsatz. Und ich möchte auch nochmal einen ganz, ganz großen Applaus für die, weil ich finde es echt krass, was die gemacht haben. Bueno, pues ahorita les vamos a presentar un video que, que muchas de las fotos y de las toda, y todas las entrevistas que están en ese video las hicimos nosotros, las tomamos nosotros. Wir wollen euch jetzt ein Video zeigen, ähm, von denen alle Bilder und die Interviews von uns gemacht wurden. Jetzt werden Maria González, die Direktorin vom IMDEC, der Organisation, die dort, wo die Kinder wohnen, seit vielen Jahren Jahren arbeitet. Und Javier Romo, der auch zu dieser Organisation gehört und sehr lange Umweltbildung, Umweltprojekte auch mit Kindern und Jugendlichen macht. Ähm, was zu, der, zu den Informationen erzählen, die Sie zusammentragen konnten über die Ver Vergiftung durch die Unternehmen an diesem Fluss. Eh, bueno. Muy buenas noches. Eh, bueno, ya solo nosotros vamos a complementar con información, ya tanto Zaida como Itzel, Osvaldo, las fotografías, el video, eh, a través de su, de su, palabra, de sus fotos, del video, pues han mostrado aquí eh, la contaminación del río Santiago en Jalisco, Also Javier, Saida und Itzel haben ja schon durch die Fotos, die Videos und durch ihre Worte von der Situation erzählt, äh, Santiago in Jalisco. Und wir werden jetzt noch einige Informationen hinzufügen. Y eh, nosotros vamos a complementar y a centrarnos en, en cuál es, digamos, la responsabilidad tanto del gobierno mexicano para que esté pasando esta situación violatoria de derechos humanos y también de las empresas que están en este corredor industrial. Ähm, wir werden jetzt auf die, ähm, das, die Verantwortung der mexikanischen Regierung äh, hinweisen und, wir, ähm, und darauf, dass die Rechts- oder Menschenrechtsverletzungen nicht ähm, beachtet werden und ähm, auf die ähm, Beteiligung der Fabriken um den Fluss. Estas 300 empresas, más de 300 empresas que se han mencionado, tanto los niños como el, video, eh, son empresas de Estados Unidos, de diversos países de Europa, eh, de Asia y también son empresas mexicanas. Diese 300 Fabriken, que ähm, bereits von den Kindern und im Video erwähnt wurden, sind, ähm, also das sind Unternehmen aus den USA, aus Asien, Europa und auch aus Mexiko. Y estas empresas, eh, sus giros principales son eh, electrónica, alimentos, eh, automotriz, eh, metalmecánica. Ähm, die äh, so Unternehmen ähm, sind Unternehmen für Elektrik, für Automechanik, für Nahrungsmittel und äh, chemische, ne? für Chemikalien. Y em, ahora vamos a mostrar un poquito, digamos, la complejidad entonces de esta contaminación tóxica por esta diversidad de empresas, tanto de, eh, diferentes países del mundo como de diferentes procesos eh, químicos y productivos. Ähm, wir wollen jetzt auf die Komplexität ähm, und die Zusammenhänge hinweisen, ähm, Ähm, und auf die Vielfalt der Unternehmen, die ähm, bei der Verschmutzung eine Rolle spielen. Eh, primero queremos eh, denunciar que el Estado mexicano eh, minimiza el problema de la contaminación industrial como una estrategia de protección a la inversión de estas empresas. Um, ähm, wir möchten, also wir klagen die mexikanische Regierung dafür an, dass sie die Probleme reduziert und das ist äh, für sie eine Strate Strategie, um die, ähm, äh, Inver äh, die Investitionen der Unternehmen zu schützen. Y afirma que la contaminación del río Santiago se debe principalmente por fuentes urbanas. Also ähm, das bestätigt eigentlich äh, nur nochmal, dass die Verschmutzung ähm, der Un Unternehmen aus städtischer Ah okay, die Regierung sagt, es eine Verschmutzung, die aus der Stadt kommt. Y entonces las acciones que ha realizado son mínimas y están solamente centradas en una sola planta de tratamiento que entró en funcionamiento este año y que solo va a tratar eh, aguas residuales domésticas. Also die einzige, das Einzige, was die Region unternommen hat, ist ähm, bei einem Klärwerk ähm, nachzuschauen, die ähm, städtische Abwasser ähm, klären soll. Eh, otro factor importante es que la normatividad en México, la normatividad ambiental es insuficiente para controlar las descargas industriales. Mhm. Also die äh, Regularien, die wir haben in Mexiko, die sind einfach nicht ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Abwässer äh, einen Gesundheitsstandard äh, garantieren. No existe eh, información confiable eh, sobre la contaminación industrial. Eh, existen, por ejemplo, inventarios de, de empresas y diferentes dependencias gubernamentales afirman que existen 150 empresas, eh, otra dependencia gubernamental dice que son 200, otra dice que son 300. Mhm. Also es gibt einfach keine vertrauenswürdigen Informationen. Ähm, wir können die Informationen bekommen von den Unternehmen selber oder aus Quellen der Regierung und die sind sehr unterschiedlich. Ähm, manchmal wird gesagt, dass es 150 Unternehmen gibt, manchmal 200 oder 300. No se sabe tampoco eh, quién está descargando al río exactamente qué. Eh, es decir, no están caracterizadas las sustancias tóxicas que están vertidas en el río. Also ähm, man kann schwer sagen, was genau durch wen in den Fluss abgeleitet ähm, wird. Mm. also man kann deswegen auch nicht genau sagen, welche Stoffe in den Fluss abgeleitet werden. Por lo tanto, es difícil señalar eh, a una industria o a dos o a tres eh, como responsables directas de la contaminación con mayores elementos de prueba. Mhm. Deswegen ist es auch schwierig, eins der Unternehmen direkt verantwortlich zu machen, ähm, weil uns auch einfach die ähm, Proben fehlen dafür. Sin embargo, existen también algunos estudios gubernamentales, oficiales, que reconocen que eh, la industria está contaminando y que existen diferentes tóxicos en el río Santiago. Also es gibt dennoch äh, einige Untersuchungen, die auch offiziell gemacht wurden von der Regierung, ähm, die ähm, bestätigen, dass es Verschmutzung gibt durch die Fabriken. Y un último factor es que el sector industrial eh, no acepta su responsabilidad. Eh, cuando los empresarios eh, hablan, ellos dicen que están cumpliendo con las normas ambientales y que en todo caso la contaminación del río Santiago es responsabilidad del gobierno mexicano. Also die Unternehmen, äh, die übernehmen auf jeden Fall keine Verantwortung. die sagen, dass die äh, Verschmutzung des Flusses die Verantwortung der Regierung ist. En este año 2012 eh, se ha logrado conseguir un estudio muy importante realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Also 2012 gab es eine sehr ähm, wichtige Studie, die äh, von dem Institut für Wassertechnologien in Mexiko durchgeführt wurde. que el gobierno mexicano eh, tenía escondido. Y en este estudio se comprueba eh, la contaminación industrial, los riesgos a la salud y se determina que en, el, que en el río, en este estudio, se encuentran más de 1090 sustancias tóxicas. Okay. Ähm, diese Studie belegt, dass es 190.000 äh, 1090, okay, 1090 chemische Substanzen ähm, in dem Wasser gefunden werden können und das bestätigt eben die industrielle ähm, Verschmutzung und auch die ähm, Schaden für die Gesundheit. Und diese Studie wurde von der mexikanischen Regierung erst zurückgehalten. Y bueno, yo traía un discurso de una Hora, pero como veo que están cansados, voy a hablar solo un minuto para dar unos ejemplos. Also ich habe eigentlich eine Rede für eine Stunde vorbereitet, aber ich sehe, dass ihr schon ein bisschen müde seid, dann beschränke ich mich auf ein paar Minuten. Eh, solamente para ilustrar que, bueno, eh, se dice que en este estudio que menciona María, hablan, concluyen que del 87 al 94% de las industrias incumplen con alguno de los parámetros de la norma mexicana, que solamente regula 20, es muy poco. ok also en dieser Studie, die Maria gerade erwähnt hat, ähm, heißt es, dass ähm, zwischen 87 und 94 entre 87 y 97 de las total de las industrias no ähm, also zwischen 87 und 94 Prozent der Industrie hält nicht ähm, die Gesundheitsstandards ein. Und ähm, ja, die Umweltnormen. Genau. Y un ejemplo de la legislación estadounidense que para el caso de las sustancias químicas y plásticos Regula 62 Parameters. 62. Okay, ein Beispiel aus den ähm, Vereinigten Staaten. Also dort würden, werden ungefähr, ungefähr durch 72 Prozent der Unternehmen die ähm, Umweltstandards eingehalten und reguliert. Y en México se regulan solo dos de esos 62. Ah, okay. Also in Mexiko ähm, werden nur 2% von um, 62 sustancias. No. Mientras que en Estados 62. Okay, okay also 2% ähm, der, äh, der chemischen Stoffe werden kontrolliert. Ah, okay, okay, also die Gesetze in Mexiko ähm, ähm, sorgen nur dafür, dass 2% äh, dieser Stoffe sozusagen als giftig äh, ähm, giftig ja, ähm, bezeichnet werden, während in den USA 62 Y a ver, les voy a lanzar una adivinanza, una pregunta. Este, ¿Saben, del 2005 al 2011, ¿saben cuántas industrias fueron sancionadas por el gobierno mexicano por contaminar no solamente en este pedazo del río, sino, bueno, ja. ja ähm, ich möchte mal ähm, äh, euch, ähm, also, dass ihr ratet, wie viele ähm, Unternehmen zwischen 2005 und 2011 in Mexiko sanktioniert wurden durch ihr Verhalten. Quien la tiene, le regalamos una camiseta. Äh, und wer, wer richtig redet, dem schenken wir ähm, ein T-Shirt. Cinco? Cero. Una. ¿Quién dijo eso último? No, no escuché. ¿Te das las letras Ajá. ¿Cero? ¿Cero? Cero. Te llevas la camiseta. Für dich ist das T-Shirt. Del, del 2005 al 2011, cero industrias sancionadas. Also es wurde kein einziges industrielles Unternehmen sanktioniert zwischen 2005 2011 Y en este estudio reciente encuentra, hicieron tres campañas, o sea, tres muestreos en el río, en este estudio reciente que hicieron, que además tiene muchas limitaciones. Also ähm, in dieser Studie, die auch sehr begrenzt ist, wurden drei Proben Fluss entnommen. Y en los tres estudios encontraron que el río Santiago está muy contaminado. Also, und da haben sie festgestellt, dass der Fluss tatsächlich sehr, sehr verschmutzt ist. Una gran sorpresa para todos, ¿no? Ja, eine sehr große Überraschung für uns, oder? Y ellos lo califican del 0 al 100 y del 95 al 100 es excelente la calificación. Also es gibt halt so einen Normbereich zwischen 0 und 100 und zwischen 95 und 100. Dieser Bereich wird ähm, als exzellent bezeichnet, als ausgezeichnet. Y la calificación del río fue 40 a 44. Also und unserer äh, Fluss bewegt sich zwischen 40 und 44 y la der Qualität. Y la calificación donde el canal donde donde son las fotos y donde murió el niño Miguel Ángel es de 27 a 28. Und ähm, was ihr auf den Fotos äh, seht, das sind Kanale, Kanäle, wo auch zum Beispiel das Kind gestorben ist und da ist die Qualität zwischen 27 und 28. Y por último, decir que de las industrias que ya mencionaron los niños, y, eh, solamente, bueno, voy a decir algunas de las que, alemanas que sabemos que están ahí. Ja, ich werde jetzt ein paar von den Industrieunternehmen erwähnen, die an unserem Fluss angesiedelt sind und die aus Deutschland äh, sind que no necesariamente son las que más contaminan, pero creo que es más interesante mencionar las alemanas que las japonesas ahorita que estamos en Alemania. Ja. Also das sind vielleicht nicht, die deutschen Unternehmen sind vielleicht nicht unbedingt die, die am meisten verschmutzen, aber es könnte vielleicht euch mehr interessieren als die japanischen Unternehmen, die mit beteiligt sind. Y perdón porque mi alemán no es muy bueno, pero... Tut mir eh, leid, dass ich äh, bisher noch nicht so gut Deutsch gelernt habe. Está la Sachs, Boche, Eh, Continental, äh, Helm, Beringer, Ingelheim, Siemens. Y hay otras dos importantes que quiero mencionar, aunque no son alemanas, que es Nestlé y Siva. Ja, also, ähm, o Hunsmann. Äh, ja, also er hat jetzt äh, gerade schon die deutschen Firmen erwähnt. Lo voy a repetir porque lo hiciste muy rápido, pero bien. <laughs> Ich sag's nochmal, ähm, damit es auch einem im Kopf bleibt. Also das ist Sachs, Continental, Bayer, Helm, Böhringer Ingelheim, Siemens und dann hat er gesagt, dass es noch zwei weitere gibt, die nicht deutsch sind, aber die er trotzdem erwähnen möchte. Das ist ähm, Nestlé und Kunzmann. Kunzmann, Kunzmann. Okay. Y, y solamente decir por último, ahora sí, que sabemos que las SACs en este último estudio eh, Está por arriba en algunos parámetros de la norma mexicana, que de por sí es una norma bastante mala. Um, also, entonces están mejor, cuidando mejor, dices, arriba de la norma. No, están, ah, están cruzando, cruzando. el límite. Okay, also Sachs ist, ähm, hält sich, ist eines der Unternehmen, das sich zum Beispiel nicht an die Werte im Normbereich hält. Y que Siemens, por ejemplo, en un reporte voluntario en México Siemens dice que, que también aporta algunos gramos de cianuro y otras sustancias, pero está bien porque no están en la norma. De cianuro o cianay, cianuro. Ah, okay. okay. Siemens ähm, hat jetzt also in einem freiwilligen Bericht ähm, sehr schlechte Werte für eine chemische Substanz, die ich nicht kenne. Sag nochmal bitte, ähm, Karin. Cyanka. Cyanka. a Cali. Sí, a Cali. Sí, Y, y, bueno, ya eh, como un dato ya super final adicional es que el no, 94% de los, de los cuerpos de agua en México tienen algún grado de contaminación. Also jetzt noch eine letzte wichtige Information. 94 ähm, Prozent der Gewässer in Mexiko ähm, haben einen sehr hohen Grad an Verschmutzung. Y pues para y pues para nosotros es muy eh, inspirador y muy importante el ejemplo que nos ponen los más pequeños, ¿no? Also für uns ist es sehr äh, inspirierend und von hoher Bedeutung, die Arbeit, die äh, die jungen Menschen für uns machen, äh, zu dem Thema machen. Y decir que el proyecto de los niños es uno de los varios mm, eh, eh, es forma parte de como de un movimiento socioambiental que se está gestando en el estado de Jalisco. Mm. Also die Arbeit, die die Kinder machen, ist ein Teil einer Bewegung in dem Staat von Jalisco, also in der Region. Ähm, ja, ähm, und das ist eine sozial-ökologische Bewegung. Y ahorita hay una campaña muy importante que, por ejemplo, está haciendo Greenpeace Eh, sobre ríos tóxicos y otras organizaciones afectadas. Mm. Also äh, im Moment gibt es auch eine Kampagne von Greenpeace, äh, da geht es um Giftstoffe und ähm, um die Organisationen, die oder Organisation que están involucradas. Sí. sí. Und ähm, ja, diese Kampagne wird von verschiedenen Organisationen geführt. Okay. Y, eh, y gracias. Este, igual que los niños, quiero aprovechar para decir que Estamos muy agradecidos con la hospitalidad, con el recibimiento y con el interés y conocer también cuáles son las problemáticas aquí y encontrar puntos de, de, de engarse con el Proyecto particularmente de los niños. Mm. Also äh, ich möchte genau wie die Kinder dafür danken, wie wir hier empfangen wurden, ähm, für euer Interesse und auch für eure Fragen. Und ähm, wir sind auch gekommen, um zu gucken, wie ihr hier mit Problemen umgeht und um Äh, nach Möglichkeiten zu schauen, wie wir uns ähm, Pues parte de las estrategias que estamos trabajando eh, es este viaje a Alemania eh, para empezar entonces a difundir y a generar también aquí alianzas eh, para lograr que el Estado mexicano reconozca que la contaminación del río Santiago se debe a, la, a las industrias como principales responsables. Also ähm, Teil unserer Strategie ist tatsächlich auch diese Reise hierher. Wir wollen nämlich damit erreichen, dass einfach ähm, informiert wird über die Situation. Wir wollen Verbündete finden, ähm, damit der mexikanische Staat endlich anerkennt, dass es eine so hohe Verschmutzung ähm, gibt. Ja, genau, durch die Industrie. Entonces les estaremos invitando a que se sumen a diferentes campañas eh, para exigir a las empresas, principalmente alemanas, desde Alemania, que eh, así como respetan aquí eh, los derechos humanos y los derechos ambientales, también en México deben ser respetados. Mm. Also ähm, wir möchten euch dazu einladen, dass ihr ähm, an verschiedenen Kampagnen teilhabt und es geht uns darum, ähm, dass die ähm, Menschenrechte und Recht, das Recht auf Gesundheit eingehalten wird, ähm, so wie es hier in Deutschland eingehalten wird und dass die Situation sich auch entsprechend in Mexiko verbessert. Mientras las empresas sigan descargando al río Santiago, ninguna otra acción eh, va a remediar y va a recuperar el río, la naturaleza y la vida de la gente. Mm. Es importante exigir a las industrias cero descargas al río Santiago. Ja, also solange, es, äh, solange noch Abwässer und giftige Stoffe in den Fluss abgeleitet werden, ähm, können eigentlich unsere Aktionen nichts ähm, erreichen. Und ähm, unsere Forderung ist es, dass es ähm, dass 0% ähm, giftige Stoffe abgeleitet werden, damit wir unserer Natur den sauberen Fluss zurückhaben können. Bueno, yo también pues aprovecho para agradecer a las escuelas, a la fundación, Eh, que nos han recibido eh, y a todos ustedes que están aquí. Eh, y pues seguiremos en comunicación y pues a presionar, a movilizarnos y a, pues a lograr que la, gente allá en México y el río Santiago vuelva a ser un río vivo. Also ich möchte auch nochmal ähm, die Gelegenheit nutzen, ähm, euch allen zu danken, ähm, für diejenigen, die uns empfangen haben. Ich möchte den Schulen danken und der Stiftung und ähm, Äh, ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, in Kommunikation bleiben, ähm, damit wir erreichen können, ähm, dass es immer eine gemeinsame Mobilisierung gibt, die dazu führt, dass wir unseren Fluss ein, als einen lebendigen Fluss zurückhaben. Y les esperamos en México. Mm, wir laden euch herzlich nach Mexiko ein. Wir warten auf euch. mí me da mucho coraje que nosotros que somos niños estemos poniendo el ejemplo a los adultos que viven allá, porque nos importa más el río y pues las demás personas salen, este, huelen, porque huele muy feo, y no hacen nada para, para salvar el río. Also ähm, das motiviert mich, dass wir auf diese Probleme aufmerksam machen können, weil es betrifft uns alle a mí también me ha gustado mucho aquí porque veo que es mucho más limpio que allá y, <laughs> que tienen su río limpio y que lo cuiden. Mir ging es auch sehr gut hier, vor allem weil es so sauber ist, äh, viel sauberer als bei mir zu Hause und weil sie einen sauberen Fluss, weil ihr einen sauberen Fluss habt, ähm, den ihr, auf den ihr gut aufpasst. Es muy hermoso aquí Berlín, es nos nos encantó, nos encantó a todos. Y pues es casi exactamente todo lo contrario a la Uisacheva. Berlin ist eine ähm, tolle Stadt, uns hat hier sehr viel gefallen und naja, Berlin ist ungefähr äh, genau das Gegenteil von ähm, unserem Es, aquí es muy seguro, luego, se nota, este, y no hay pobreza, no hay lo que, por lo que nosotros estamos pasando. Also uns ist ähm, aufgefallen, dass es hier sehr sicher ist und ähm, wir haben auch ähm, so gut, also wir haben keine Armut gesehen, zumindest ist uns nichts aufgefallen. Eso es todo y gracias. Ja, vielen Dank.